Salutare! Eu mă numesc Victoria. Всем привет! Меня зовут Надя Лехтер. А, привет всем, кто нас видит. Меня зовут Сергей. Меня зовут Леша. Ну, мы очень рады, что он открылся такой замечательный сайт. Вот он, подошла презентация. Природы нет норм. Природы есть варианты. Толеранța, acceptarea, iubirea, sentimentul că noi toți suntem o mare familie pe acest glob, este o concluzie. care, din păcate, trebuie, e menită să vină mai târziu. Ori identificarea persoanei în sine este, de fapt, cheia acceptării. Unul din prietenii tăi nu te acceptă așa cum ești, atunci nu știu cât de prieten îți este. Atunci când vă veți accepta așa cum sunteți, atunci când veți trăi cum vă doriți, în cel mai bun mod, atunci ceilalți din jurul vostru o să vă accepte. Dar dacă ești gay, trebuie să ai curajul să accepti asta și să te primești în primul rând singur pe tine. Vreau să fie o perioadă când nu vor mai fi etichetați oamenii după un singur criteriu, cel care este vizibil sau acel care te poate supune discriminare. Homosexualitatea nu este o formă de sexualitate neapărat. Aș vrea să spun că homosexualitatea este trebuie înțeleasă ca o, ca o formă de umanitate. Очень здорово, что ты есть такой на этой планете, что ты понял, что ты перестал бороться с самим собой, что ты перестал ломать себя, что ты ищешь свою индивидуальность. Sunt absolut sigură că va ajunge ziua în care nu se va mai pune întrebare de ce persoanele LGBT pretind la dreptul sau dreptul la familie. Și eu când am să fiu mare, vorba copiilor, am să cresc copiii în așa un mediu încât am să, le, am să învăț că este ok să iubești pe toată lumea. Fiecare om este prin natura sa liber și egal în a face orice își dorește. Atunci când într-o societate va prevala uh, respectul față de drepturile omului, doar atunci acea societate va progresa. Vreau să nu mai stai ascuns. Vreau să te simți puternic și vreau să te simți tu însuți. Vreau să vă rog să nu vă fie frică. Vreau să vă rog să luptați pentru ceea ce sunteți voi, să luptați pentru propria voastră fericire. Eu cred că ar trebui uh, să înlăturăm stigmatizarea și să încercăm să ne acceptăm unii pe alții. Putem învăța că, de fapt, nu ne costă nimic să acceptăm o persoană diferită decât noi, pentru ca aceștia să se simtă liberi și împliniți în propria lor țară. Nu-i departe ziua în care voi o să fiți cetățeni de plini, cu drepturi de pline și nu o să aveți frica. Dacă cu toții am fi mai deschiși, mai buni, mai sinceri, lucrurile se vor schimba esențial, sunt sigur de aceasta. Să, să vă bucurați de tot ce, ce aveți, pentru că sunt oameni care vă iubesc așa cum sunteți. Atunci va fi mai bine. Va fi mai bine, va fi mult mai bine. Будет лучше. It gets better. все изменится к лучшему. Все изменится к лучшему. Să te mai asigur, totul o să